Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, tu canal, nuestro canal. Hoy hacen mi rutina de mañana porque hoy es un día especial y tengo que hacer están. Y yo le dije a la descripción que lo que voy a hacer. Y en el próximo video yo voy a hacer mi rutina mañana. Yo voy a limpiar, voy a hacer, me voy a bañar, me voy a poner, porque estoy por nada, pero me gusta ponerme bien. Entonces voy a hacer un jueguito con mi prima, mi mejor amiga. Pero si ustedes quieren, yo le digo mi mejor amiga, ya. Y ya ahí se acabó. Y todo, y todo y se me va a quitar mi de acá, casa mía, ¿ok? Y este video va a ser para subir en la tarde. Este video va a ser subido en la tarde y estreno en la tarde también. Eh, si ustedes quieren, solamente la descripción me lo deja que se suscriban, activen su campanita, comenten, compártelo y den like. Y eh, bueno, yo voy a poner la descripción. Eh, si ustedes quieren, yo me voy, yo voy limpiando o voy haciendo o voy no sé qué quién Y si ustedes quieren ser saludados, ustedes solamente me comentan. Aunque no tengo suscrito, no me comentan. ¿Ok? Y ahí viene mi niña. Si ustedes quieren ser comentados, ustedes simplemente me comentan. ¿Ok? Mire, y mira, mi niña, mi niña. Este, de Esta mi cota. Si ustedes quieren cambiar, simplemente dejas un comentario. Y pones aquí la campanita de suscripción. Porque nosotros vamos a hacer videos en eh, amigos. Pero amigos si ustedes quieren. yo voy a niña aquí en mi casa. A mí me toca eh, bañar, esta niña y Pero si ustedes quieren, ustedes simplemente me acompañan. Pero yo no me voy, a enseñarles cuando yo eh, esté quitándole la ropa porque esta no puedo enseñar nada más de ella. No puedo enseñar nada más porque es una niña y yo también. <laughs> Este esto es. Y si ustedes quieren saber, la descripción de cómo la vaya Ay, Dios mío. <laughs> Chicos, ya la voy a bañar, ¿eh? Para Uy. que ya lo bota. Sí, sí. Eh, eh, aquí está la pluma mía. Hola. Toma. Pega, derrama aí. Bem. Toma. Corta. Llevará. Vaya. Chicos, ya ahora mañana, ya ahora mañana, ya ahora mañana. acompañada porque va a rutina con, yo voy a hacer la rutina con ella. Eh, si ustedes quieren más videos, seguramente no se olviden suscribirse. Miren Chisco, póngalo ahí. Chisco no. Ahí para que se vaya bañando Que se vaya bañando. ¿Qué fue? Ah. que tú no lo puedes mostrar a ella, negra. Ah, es una niña. No, usted lo corta. Yo como Redeseas a tu personal Chicos, ya vamos a salir porque se ayuda a bañar, ¿ok? Va. Ahora mismo vamos a salir. Ay, ella está caminando. Ay, ay, ay. Push, eh, push. Vamos, vamos a hacer el video ahora mismo. Yo voy a poner aquí, déjame ver. Bueno, para, pues, le a hacer, Vamos poner esta. Con esto, y un paso. Ven. Ahora sí, vamos a sentar. Siéntate. não importa. Aí. está malo por él y ya no come chicos, ya estamos terminando, nada más cabellitos de atrás. Ya Ya no se hace cabellito otra vez. a Mira, que eh, hacer de la leche. Si yo no le hubiera yo no hago cosa, Si me manda una neta, yo lo que... Thousand years later. ya voy a limpiar, убить. Thank you. Thank you. de hacer mi rutina. Que bueno, ya me, ya me bañé con ustedes Y también me cepillé y me ha perdido ok los amo mucho y nos vamos mañana. Bye. se olviden de suscribirse, activar la campanita y darle click a esa notificación.